今ロサンゼルスのプライベート海にいますイエイワンおツースリー Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Oh, oh, oh. <laughs> To you. Happy birthday, dear Happy birthday to you. Happy birthday. 21, finally, no more 21, yeah, 21. 21 again. Thank you. Yay. <laughs> Play a video. にちは、ゆりこタイガーです。今、ロサンゼルスにいますロサンゼルスというか、ホリウッドかなで、友達のテッサとサムと一緒にいますイェイ日本語話せるから日本語で話してよ。私日本語話せるけど。うわあまり上手じゃない。上手じゃん。 <laughs> 上手じゃん。上手じゃん。全部わかってる。上手じゃん。はい。今日はホリウッドを見せていただいてます。 ポリブで来たことないなんだけどあでスタース欲しいイェイし欲しい欲しい欲しいスターでスター、うん、これでもまあスターか星というか わあめちゃめちゃ暑い暑いんだけど日本と違って全然もし暑くないからなんか気持ちいいよそんなになんか暑いは感じはしないでも結構やけどしてしまっちゃうからいっぱいあのー、サンクリームを振らないとほうウィーーおお Oh, wait, n Okay, えー、これはぜひアメリカです。Hello! She's trying not to break her camera. Right, girl! 何何が言った何が言ったえ何が言ったあ、uh, that, uh, what was it about the dog? Dog? something that his dog was in 犬、なんかワンちゃんのことなんか言ってたけど全然わからなかった。Yes! これは アメリカだ日本あでも日本でなんかちょっと見たことある池袋とかちょいちょいいるんですよねあんまりそこまで見ないんだけどロサンゼルスだとだ結構結構いますおすごい帰れるんだえ帰るあ20分で9000円ぐらいへえよしナンパナンパしたかったら 90 <laughs> 分の中で。なんかおしっこ <laughs> おしっこの匂いめっちゃ出てるキモちょっとキモいなめちゃめちゃよパスおそれでオープンだ Stop! ?5 日間ぐらいイベントに行ってレイブも行って誕生日もお会いして全然寝らなかったです今日までは全然寝らなかったです

Yes. Mm. I'm gonna get a shot of you with the theta though. Cheers. 今日はコロナドのビーチにいます。よくわからないけども家はでかすぎて 意味わからないほんとでかいマジマジででかいしめちゃお金かかるらしいです right, Tessa, let's go. Go, Tessa. Yeah! Oh, oh, she's strong. Oh, shit. She's strong. <laughs> Oh. Perfect, with Sonic. You get closer to see him. Oh no, I just want to There's it. It's so ugly. Did it! Hi! I'm impressed. It looks pretty good. Kawaii! <laughs> oh, めっちゃぶっ最高 Wow, it's very ugly. It's very ugly. Ugly sorry? Ugly Sonic. <laughs> this pool is moving. Oh yeah. Uh, uh, woo. Ah, yeah. めちゃめちゃ頑張ってるかわいい頑張りかわいいこれめちゃでかいな Thankfully, I have w e l s They actually keep. 今ロサンゼルスのプライベート海にますこんな感じです今5時半ぐらいなんですけど結構日が当たります